老子，Bosco 神父，掉卵狗你老母个丑花系啊！拉下放暑假啦！大圣武军班弟兄去镇塔布里尖竹文犯下啦，不过唔系去买红宝石，系去白浪 home 住一晚，冇得去嘅斗机。 就一边听住吕文成个知雨歌慢唱，一片架机打飞机啦。